Bonjour, je m'appelle Marie-Barbara et je tiens euh, par ce message à soutenir Syriza qui dans sa lutte euh, va nous permettre de sortir de cette Europe, de cette Europe condamnée par la Troïka à faire vivre un désastre au peuple. Je remercie le peuple grec qui sont à ses côtés et le soutiennent. Merci, ça va nous aider à sortir de cet enfer que la Troïka nous fait vivre. Encore une fois, merci et bonne chance et bravo.